哦，这次我们一共来了十三个人，每一个人，每一个队员都是经过十年、十年、十年的功夫成长而磨练出这种少林功夫。 dedans les 13 personnes sur la scène, chaque personne a, entraîné plus de 10 ans. Tout le monde Tout le monde. D'accord. Et au niveau de l'âge des, des, des moines, c'est donc quoi Ça fait doit Entre 19 ans et euh, 13 ans. Euh, non, non, 19 ans et 30 ans. Donc euh, 19 ans, il a commencé à s'entraîner, il avait 9 ans 你们是他说十九岁就是从九岁开始练的吗？对。 C'est pas trop dur avec un enfant comme ça 就小朋友就开始练，不是很困难的吗？对小朋友来说，这就是日复一年，日复一年，就是一点一点坚持而锻炼成的。像我就是七岁开始练的。我们一来第一，我以前对最好的比喻每一组按 C C D 按 C C D，如果投入了，我们好，但是我们的 chef，il a commencé depuis sept ans。D'accord, OK, OK. 怎么能成为少林寺的和尚，或者说成为武僧？哦，这些就是要从小开始，一点一点的。首先你要在少林寺附近的武校学习，然后经过选拔才能进入少林寺的武僧行列。En fait, il a été plus on doit faire d'abri d'abri son formation dans des écoles de défis quand on est petit. 进庙里了之后，怎么着呢？会有一些什么情况？在进入少林寺武僧团以后，每一天都要休息。早上起来，早上四点起来念经拜佛。晚课也是七点到八点都要念经拜佛。比如说，观自在菩萨。 你再重新说一遍几点到几点？进入寺院以后，我们都要进行修心养性，比如四点到六点都要念经拜佛，下午七点到八点都要念经拜佛，回向大家。四点到六点。 entre 7h du matin et 6h du matin, on fait des lectures de bouddhisme. Et aussi dans l'après-midi, eh bien au quotidien. Et dans l'après-midi de 19h entre 20h, on fait aussi des cours de lecture de bouddhisme. Ça, c'est le plus important au début. D'accord. Donc, il a commencé à 7 ans. Comment Qu'est-ce qui lui a donné envie de devenir euh, 是想要做这个少林寺，去少林寺修。从小就有一个梦想，就是特别喜欢中国的武术，想把这种少林功夫发扬光大，让世界，甚至全世界都知道少林功夫的存在。主要是特别喜欢。 comment dire, de diffuser la culture de Kung Fu chinoise dans le monde entier. C'est pour ça qu'il veut rentrer dans le monastère de Shaolin pour apprendre le Kung Fu. D'accord, donc c'est le rêve C'est la passion, c'est plutôt la passion. La passion, ouais. d'accord. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès des moines Shaolin Le succès de spectacle Oui. 他说：“你解释一下为什么这个少林的节目这么会取得这么大的成功？” 少林这个节目取得这么大的成功，归功要说少林寺的那各种释永信方丈，他把这个少林文化宣扬到了全世界。Donc le succès du spectacle du programme de Shaolin, tout d'abord on doit remercier le chef de monastère de Shaolin, Monsieur Shi Yongxin. Donc c'est à cause de lui on a 你自己的这个最主要的还是，因为少林武僧每到一个别人的地方，他都会拼尽全力，甚至流血流汗，都要为在座的每一位好朋友打出最好的水平。 c'est plutôt c'est grâce de chaque moine, parce qu'il fait, il fait tous ses efforts pour chaque programme, dans, pendant chaque festival, chaque, chaque théâtre. Même si, il y a fois il est blessé, il, il, a eu des accidents, mais on a essayé, de, on a fait tous ses efforts pour euh, présenter un magnifique spectacle pour euh, notre, notre chef d'amis. D'accord. Euh, 你在我们这儿演出的这个节目啊，有没有什么主题啊，或者是主线呀之类的？有没有一个什么过过连串的故事啊？今天我们在这里演出的节目就是《少林传武术》，叫做《少林雄风》。阮是大一岁，他背了《少林雄风》。 你跟这个其他的来演出的这些团体有没有一些交流啊？或者有没有你感兴趣的东西啊？哦，有一些交流，比如像非洲黑人，我们是非常友好的，在一起教他们练武术，他们教他们教我们跳舞。 On a eu pas mal de communication avec les autres groupes, les amis africains, les amis de Brésil. On apprend quelques mouvements de danse avec les amis brésiliens et les amis africains. Et aussi, on donne des cours en particulier pour nos amis de chaque groupe. D'accord. Euh, ça représente quoi pour eux de se représenter comme ça, euh, de, de, présenter leur spectacle euh, toute l'année Parce que ça, ça marche toute l'année, il y a des moments où on se représente plus, ou un peu de... Euh, Est-ce qu'ils se, produisent toute l'année ou il y a des moments de pause où ils retournent à Shaolin pour s'entraîner 他说：“你是整年都在外边演出吗？还是中间有休息的时间，还要回少林寺再修炼一下，怎么样的？”这个演出必须由你们的官方联系我们少林寺官方，我们才能出来演出，不是说随便就能演少林功夫的。

我们只要有空的时候，会在旁边体育馆或者训练场，都会带领大家一起训练，一起彩排这次节目。Ouais, donc euh, d'abord, on, on, a bien d'arriver en France il n'y a pas euh, beaucoup de jours, donc euh, on n'a pas euh, le, euh, le temps décalage et aussi on n'a pas l'habitude de manger la nourriture au quotidien. Ça, ça pose nous un peu de problèmes. Mais si on a des temps libres, on fait des entraînements à côté sur les terrains ou là il y a une gymnase. Donc on fait des entraînements là dans le temps libre. Est-ce qu'il euh, il peut me raconter un souvenir marquant, lui, depuis qu'il est euh, moins Shaolin s'il y a quelque chose qui le, marque dans la pratique ou même dans les spectacles qu'il a pu faire ou les pays qu'il a pu visiter 你能讲一下你在少林寺里或者你出去演出的时候 你印象最深刻的事情，或者是对你触动最大的一些故事要说到这个印象最深的事情，那就是在二零一二年，我们跟随国家主席习近平总书记出访俄罗斯，给俄罗斯总统普京，演出，那是印象最深刻的事情。在那次演出，我们总共。 Donc le plus euh, impressionnant, euh, c'était 2010. c'était 2012. On a, euh, on a fait un spectacle. On, sur le sur le sur la visite officielle de M. Xi Jinping, le président chinois, en Russe. Donc on, a joué un spectacle pour le, le président de Russe, M. Poutine. Ça c'est un souvenir le plus impressionnant. Et au niveau des pays qu'ils ont pu visiter il y, a, il y a une de pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Et donc, ce qui beaucoup, c'est la France. Bon, <laughs> pourquoi Oui, je m'achève à ma voir dans nos feuilles sans nourris. Feuilles sans Les français sont sympas, sont gentils, sont, élégants et nous donnent une très bonne image. D'accord. ok. Euh, qu'est-ce que ça représente pour lui d'être moine Shaolin 你用三个词来介绍一下、描述一下少林和尚，或者用一句话、用简单的几个词、一句话来描述一下什么是少林和尚？淳朴、和尚、哎，淳朴、和善、高尚。

还要说的是少林的功夫。为什么说少林的功夫这么的有名，这么的有文化？它主要是有一个禅。呃，和独山不同，我在那里独独山不同是是个功夫，是个功夫的少林。不管我呢，其实说是一个呢，只有个呢，呃，按西话啥叫做禅？啥是啥是个个教或啥是个 philosophy 的，的个规矩和 Buddhism 的个规矩和的少林。

Jouer de Kung de trois D'accord, donc c'est une histoire de, de famille. famille. Ok. Ok, d'accord. Et c'est pas trop dur quand on est petit ou, au final il a toujours vu ça Parce que nous en France, c'est vrai qu'on n'a pas ce, on n'a pas l'équivalent en fait. Donc du coup, on ne se rend pas vraiment compte du dévouement que ça demande. 他说：“因为法国没有这种可以可以参照的东西，没有这种从小学武的。说你们从小学武是不是很困难？没有什么困难的经历？学武术是非常困难，必须要有耐心，还有非常有一颗认命的心才能学成武术。学武术的人很多，但是学好的很少。比如说你们法国，有很多人去我们少林寺学武。”术。 oui, c'est vraiment dur. Il faut insister, il y a, beaucoup de gens qui apprennent, le, kung mais les gens qui ont réussi, c'est très peu. Donc, c'est vraiment la, patience. Et il faut encore insister, et comme exemple, euh, chaque année, il y a quand même pas mal de Français qui, euh, euh, qui restent dans le monastère de Shaolin de prendre le Kung Fu, et c'est quand même un peu dur pour eux. Donc, c'est vraiment il faut insister. D'accord. Je vais terminer avec le spectacle, donc la grosse représentation, c'est demain, si je ne me trompe pas Oui, demain soir. ils sont impatients 他就最后一个问题了，明天的这个您是明天演出吧？问你对明天的演出有没有信心？怎么怎么去看？演出对我们来说只是生活中的一件小事，但是在国外的演出，我们会拼尽全力，因为这是你自己的声誉，还要感染每一个观众。Comme on a fait tous ces efforts pour le spectacle de demain soir, c'est c'est quand même important pour les moines. et aussi pour, euh, euh, pour, les gens dans la ville. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci. Merci. C'est bon Oui, merci. Ça bien